मतलब सूर्य जी हमारे ब्रह्मा जी हैं वो विस्तार में देवताओं की कथा सुनाकर कहा गया संबल ग्राम में जन्म लेंगे और लक्ष्मी सिंगल दास के घर में जन्म लेंगे स्थापित कलयुग सर्व का नाश करेंगे सत्य की स्थापना बैकुंठ में लाभ लौट जी बोलने ब्रह्मा जी विष्णु आएंगे और देवताओं की कथा सुनाकर संबल विष्णु समिति और कौमिदी के गर्म से जन्म लेंगे राजा पृथ्वी स्थापित करेंगे सर्व में नाश करके सत्य की स्थापना करेंगे बैकुंठ लाभ में